Sentir seguridad. Me tomo solo un minuto. Desde la extroversión, entro en la seguridad de mi refugio interno y experimento un mundo libre de distracciones. Me siento seguro y protegido al saber que soy verdadero conmigo mismo experimento mi valor real más allá de las influencias de los demás. Ahora, suavemente, regreso hacia todo lo que me rodea.